kwa Agnes akakwambia te magauni yako ombea, peleka kule. <laughs> Mzee wa siku akiandika Ichabod, no anything else. Hakuna mpaka urudishe utukufu ulioondoka. Ndio maana shetani amewakumuta kristo leo hawana mafanikio tena anasema haki zenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo hamtamheri hamtolofanya. Sasa hao waandishi na Mafarisayo, ikifika saa saba kasoro robo, anafunga duka lake lenye gharama, anaweza kufanya ikifika saa kumi kasoro robo, anafundishia duka lake kufanya alafu mtu anasema mimi ni mlokole nampenda yesu wa galilaya nampenda yesu wa galilaya anasema mama kristo eh, moyoni mwangu kimekaa kama sanamu hapo dukani kama sanamu anawezeka nauza kinakaa kama sanamu dukani na nakaoteke kamekakaa hapo utakula kwa shangazi yako huko ugali kutoka nyumbani mwenyewe. Labda makali na wali maharage hapo nyumbani nitakula na mtoto wako. Alikuwa ni biashara. Alafu saa ya ibada kwa sadaka unaanza mnaanza njaa unapata mkojo wa bandia. Hata una mkojo. Nikikopa sadaka sadaka ipite alafu uje ukae. Unaanza utapeli kanisani. Hivi unajua kwenye kitungo cha sadaka hiki tukiweka hapa mbele, wanawai malaika wanakaa huku ndani, sawa? Wanakaa lengo lake, akitokea msambaa amuone uso wake akiweka, alafu ambariki, si kama akitokea Juliet amuone uso wake. Sasa watu wengine pia wakoya kufuruhi ajabu sana. Saa amekaa malaika anataka kumwangalia msambaa akitoa sadaka, anampiga hicho Bwana, usinisumbue sumbue. Mm. Lakini kama ungeweza ungeweza kuja tu kwa namna hii ambayo umekuja ghafla, hata kama ungeitupia, hata kama ungeitupia, akaambia oh, eh, barikiwe milele, manake hajamgonga. Lakini hii mpaka malaika zako kwenye kipara chake nafia na alama tafikiri kumi na tano. Halafu nataka Mungu akubariki, nataka Mungu akuinue na wewe sasa, halafu naonea wivu waendesha magari Mtu angaa kwenye nyumba yake ya nzuri, nasema eh, nasikia mate anashuka nyumba ya mtu, mate amekushuka. Wakati malaika zako wewe unafika bado na wakomol jambo la ajabu sana, jambo la ajabu sana. Kama ukitenda mema unapata kibali akawa ni mtu mwema. Potifa alipomjia akamwambia, mwanamke, sikiliza, siwezi kumtenda Mungu dhambi namna hii. Na ghafla mwanamke akafanyia fitina, hata akamwachia nguo, akasema kwa nguo hii nimebakwa. Akasema wacha niende magereza, lakini kibale cha Bwana yaani ninacho. Alipofika magereza, badala ya mkuu wa gereza kumkumuta, akasema wacha nikupe kacheo. Amen. Amepata cheo gerezani ukivuna maharage unakula mandisi, ukivuna ukifuga kuku, mayai yakitokea, ukipokea mshahara, alafu unaonea wivu makanisa yamejengwa majengo ya mabloku, ukiona eh, vizuri eh, zuri wakati naenda kuna unijengi hapo ndipo ambapo Ibilisi amechukua kibali cha kwako na si tu kwa cha kwako wewe hata kama una wanafunzi wanaanza kuwa mamorfe wenzie wanasoma vizuri wanapata akili iliyo njema awako wanasoma nasinzia kwa nini mama yake amepanda mbegu iliyo mbaya kama unabisha kae naye alikuwa ni mtu mwema Hujamuulizia mke wake alipita wakati gani mgumu sana kuwa kichaa. Hujaulizia watoto wake Kai, nini hatima ya watoto. Kwa nini? Kwa kosa moja la baba tu, mke amesafa, watoto wamesafa, na maisha yao na hatima zao zikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo wewe ni mzazi, unapofanya vituko unavyovifanya mbele za Bwana, si tu kwako wewe, hata uzao wako umeletea balaa. Unajua bana? Hapo ndipo ambapo ibilisi amekupokonya kibali akachukua. Lazima tukae turudishe. Tumwambie Mungu tumegundua kwamba tumekosea. Tumegundua kwamba tumerong. Hii si shule ya kubariki, La hasha, ila shetani ameturubuni. Tukafanya mambo mabaya mbele zako, tukanyang'anywa kibali. Unajua kama huko huko Nairobi ikapotea passport, lazima kwa haraka uende kwenye lost report polisi. Amen, amen. Lazima na ukishaenda huko unapeleka, unalipia pasa kidogo benki. Baada ya hapo, unakwenda kwa ubalozi, unaandikiwa permit ya extra ya shahada nyingi kwamba huyu alipoteza ni kweli. Kwa hiyo mwandikeni kwamba ulikuwa paka mpaka lini, basi fulani unaandikiwa. Lakini ya Mkristo inapotea alafu hajaenda kwenye loss report, kabakia hivyo hivyo tu. Polisi yako ni wapi? Kwa mchungaji wangu. Amen, ili akuandikie pale nyingine. Yesu awe msaada wetu. Haleluya! Mi naamini semina hii wiki nzima wakihudhuria, akili yako utafunguka sana, moyo wako utafunguka sana, na huu maskini watamia hautauatamia tena. Kuna namna Mungu amepanga kwamba atakuinua katika viwango vya ngazi ya juu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana sifa. Ah, kumbe umenitupa mkono. Nataka kwenye maombezi, lakini kesho naombeni viongozi, kesho ikiwezekana nisimame saa kumi kamili na mambo mengi Mungu amenipa kusema na watakatifu wake. Ikizekana kila saa kumi kamili nisimame, wala saa tisa mfanye mambo yenu yote, lakini saa kumi nisimame, ili kibuyu pia isirudi wakati na vitu ndani nikung'ute kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Ina, inajua anakasirika sana watu ambao wameoana, ni mke na mume, alikuwa wachumba. Hata ungemwambia mchumba wa mtu kwamba wewe dada kaka ni jambazi. Nakwambia hata wivu zako ni mwangu wewe, hata mambo yako ya ajabu. Maana yake anampenda, si ndio? Akamwambia kaka, dada au kaka ni, ni, ni, mchovu wa maisha. Anambia mm, tutaenda kuoza wawili. Wachumba huwa hawaambiliki. Sasa nashangaa wanapooana huko ndani, nani huwa anawaloga kusema miguu kama bata? Nilikudua mwanamke mbea na meno ya kule mwisho mwisho kabisa. iko wapi? Permit imenyang'anywa. Unaanza kuona milonzo ya mume wako kama vile makucha yake yamejikunja na ni meusi sana. Ni baba hii. Umetoka wapi wao na hii? Bana mateke huyu jamaa. Nilikuwa Hivi ukoje? anapakwa polish binti mpaka anakuwa anakuwa chuma kisu cha Mwingereza. Wacha aoge siku mbili tatu, eh, hey. Eh. ili Mungu aonekane katikati ya maisha yao. Hebu tukamwabudu Mungu kwa kifupi wakati praise the karaka praise. Ah. Weka tazama karaka kwa kwa kwa. Karaka kwa. Wanafunzi, wanafunzi, wanafunzi, kama bado wa chuoni usiogope, kama ni nani usiogope. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. wa kwanza wakae katikati hapa, wengine pia wawe katikati, wale viongozi katikati hapa, ili moja moja mahali hapa mbingu ni Mungu wa uweza, ni Mungu wa uwepo, ni Mungu ambaye hakuna kama wewe. Oh, haleluya Jehova. tuliweza que kwako Utaposema e ee Bwana Yesu, kwa sauti kuu katika e Bwana Yesu, niko mbele zako, unisamehe Bwana, tangu sasa kile chanzo ambacho kimenipelekea kutokuwa kichwa darasani, kuanzia sasa e Bwana, natubu mbele zako. Mimi ni mwanafunzi ninayesoma natamani kupata hatima nzuri tangu sasa. Kibali cha elimu yangu iliyochukuliwa katika jina la Yesu. Mimi ni mwanafunzi kwa shule inayosoma kwa darasa langu kuanzia sasa. Bwana, nipe kibali shuleni kwangu, nipe kibali darasani kwangu nipe kibali kwa mwalimu wa darasa, nipe kibali kwa walimu wa vipindi vyote, kuanzia sasa ndani ya mwezi huu wa sita ninakata kitovu cha laana yote ya kurithi, aidha ni kwa uovu ya wazazi wangu. Kuanzia sasa ninavunja maagano hayo kwa damu ya Yesu. Shetani, achia kumbukumbu zangu, achia akili yangu, achia kufikiri kwangu. Kwa damu ya Yesu, laana ya kurithi ninavunja, ninabomoa, ninaharibu, naing'oa kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa, kila nguvu inayojidhihirisha katika elimu yangu, ikiwa ni nguvu ya magonjwa ikiwa ni nguvu ya ulemavu, ikiwa ni nguvu ya ajali, kila mipango iliyopangwa kinyume changu, kuanzia sasa ninapangua mipango yote, mipango yote ninapangua, mipango yote ninapangua, mipango yote ninapangua, mipango yote Ashemasi mashemasi inapangua inapangua mipango midogo mipango yote mipango yote mipango yote kuanzia sasa, kila hatima ya maisha yangu kielimu kwa damu ya Yesu ninang'oa, enyi majini mliogusa elimu yangu mliogusa hatima yangu kwa damu atia sasa, atia sasa, atia sasa elimu yangu, atia sasa, atia sasa hatima ya elimu yangu. Mimi ni mwanafunzi nategemea kufaulu katika masomo yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi majini, ninyi mizimu, kuanzia sasa atia, atia, atia, atia, atia achia, achia, achia, achia elimu yangu, achia hatima ya elimu yangu kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa, eni wachawi mliokaa vikao kwa ajili ya elimu yangu, achieni akili yangu, achieni kumbukumbu zangu, achieni, achieni fahamu zangu waachieni